Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak makan nasi goreng kampung telur mata dengan ikan bilis salted egg daripada Bilis HQ. Di mana ikan bilis salted egg ni ada dua perisa, satu original dan juga satu spicy. Ha, nampak menarik bukan ikan bilis salted egg? Memang menarik sebab ini adalah ikan bilis salted egg yang pertama di Malaysia nampak ni. Ya. Dan juga dia orang menggunakan ikan bilis grade A A A A A ha 5A. Paling penting sekali dia orang tidak menggunakan bahan pengawet. Tiada bahan pengawet. Katanya kalau makan macam ni pun dah layan ha, memang akan buat anda ketagih rasa luar biasa masing-masing manja dan manis ha, jumlah kita tengok eh, eh ini original okay, korang nam- dia orang pakai packaging zip ziplock okay, memang secure lah nampak tarik saja korang boleh tarik saja dan boleh terus buka dan makan wow aku dah bau eh salted egg tu so aku akan tuarkan belah sini okay, salted egg ni Ooh. Wah, boleh nampak dia punya daun-daun kari tu ya. Ha. Banyak lah. Aku tak tuang semua lah ya. Hmm, nampak perbezaan warna dia. Rempah-rempah dia tu pun memang banyak gila nampak. Alright. Banyak pula. Marilah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Hari ni aku makan nasi goreng kampung kayangan. Okay. Okay, ni dia yang original salted egg. Bismillah. Ni korang dengar bunyi pun dah best way. Memang terasa salted egg lemak-lemak masin. Manis tu pun ada. Eh ni okey tak pedas. Memang best kalau korang buat snack kudapan. Sebab ini pun snack kan. Okay next one aku akan rasa yang spicy. Spicy salted egg. Ni. Yeah. Okay bismillah. pedas. Memang betul-betul pedas ni. Okay, yang pedas ni pun ada rasa salted egg tu tapi dia ada rasa pedas. So, beza dekat situ ni pedas dan tak pedas. Memang boleh buat korang ketagih sambil-sambil tengok TV tu makan. Jomlah kita makan dengan nasi pula ya. Nampak cantik tak? Kejadian telur mata gue. Haha. Ha. tak tepi dulu. Marilah kita makan. Ha. Nampak first time ni aku makan. Tapi nasi goreng kampung ni tak adalah kangkung. Okay, okay marilah kita makan bersama-sama nasi goreng kampung ini aku mulakan dengan yang original salted egg Bismillahirrahmanirrahim Eh ambil telur lah sikit Uh, pecahkan kuning Oh no uh, Okey dah Sikit-sikit saja Bismillahirrahmanirrahim First bite untuk korang Bismillah hmm. Hmm. hmm Wow. Sedap weh. Dia ada lemak-lemak masin. Manis. Hmm. Okay, kita cuba yang dengan spicy. Macam mana pergi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Apa, serius sedap gila weh. Sebab dia rangup tu dah best dah. Rasa dia pun memang best. Aku memang suka salted egg punya kalau masakan. So benda ni memang sedap lah. Kalau makan macam tu je dah sedap. Kalau makan dengan nasi goreng ke dengan nasi putih panas-panas pun dah memang sedap. Makan dengan roti macam-macam lah boleh. So senang. Mana-mana masak tu boleh makannya best gila ikan bilis dia rangup baru best bel aku tak tahu nak komen apa sebab memang sedap so tengok je lah aku makan memang cukup semua cukup rasa lemak-lemak manis masin memang terbaik lah bilis HQ dah weh dia punya rempah tu memang tak tak kedekut weh nampak memang jelas banyak gila pedas dalam pedas beberapa suap je lagi okey Laça. Produk uh, bilis HQ ni salted egg bilis uh, memang best sebab orang menggunakan ikan bilis berkualiti tinggi memang bila aku makan tu rangup rasanya pun nice cukup lemak manis masin tu tak terlalu masin apa pun jangan lupa untuk like dan juga subscribe pada yang sudah sudi subscribe terima kasih banyak Okay, tu saja see you guys di next video bye bye dapatkan sekarang